Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakalun. Ya, nyo rumah yang ke selanjutnya. Rumah Umi Khadijah. Umi Khadijah nyo. Gotnyan udip sidro di rumah nyo. Uh, dan na anu gotnyan dua dro. Yang saat nyo hanali bersama gotnyan. Uh, dengan kondisi rumah yang lagi meno. Ya. Ah, nyo kondisi rumah. Ha, nyo ni kalon ya nyo yang ke selanjutnya nyo kelumbu beliau ya nyo dinding dan nyo tulang angin nyan hubung nyan ni kalon ya. Uronyo penelusuran khusus yang di bawah. Yang hana so temperamun. Yang hana data. Ya, kondisi masyarakat kita nyo kondisi dua fag danyo yang na di tanah Aceh.